Hi guys, good morning. Lagi jalan-jalan guys ini guys. Ke Gunung Lawu. Oh, sunrise no. Mantap kan. Sepi guys, enak guys. Tumben juga nih sepi. mantap kali guys keren keren keren, keren. Lo sepianmu di belah ngaca sih, belah ganteng bro. <laughs> Nih parkiran, wah teram itu. okay. ini menuju pos berapa tadi ya 4 guys pos 4 atau pos 5 guys lupa gua habis udah ngelewatin warungnya Mbok Panut guys ini mau ke pos 5 summit moga aja nemu gadis ya guys gadis soleha Wes mantap kali. Keren, keren, keren, keren. Ayo. Keren ya guys ya. Wuh, mantap kali. guys. tuh di atas ada gua guys gua apa ya itu aku potongin foto yang kene loh wajib Huh. So I've learned I like you guys. Iya, yeah, mantap kali bosku. I don't know. Apa cek eh, dalan nih? I don't know, I don't Coba keren guys gua nggak tahu ini salah apa bener guys baru pertama kali guys soalnya guys belum tercium bau belerang sih dan nggak ada asap juga ya yang mana ya ini enak guys turun guys baliknya nanti ngos-ngosan guys keren macam gede ke bos bos keren bosku oh iki ana ya, dalannya kok hmm, hmm, mantap kali gak sia-sia guys kesini guys Indonesia indah guys tuh Idle West guys wah ngecamp di sini enak guys recommended banget guys Oh, uh, pemandangan bagus. Berapa puluh kali ke sini baru pertama kali nih ke sini. Soalnya malam terus nanjaknya. jadi nggak tahu dan nggak berani juga. Uh, mantap kali. Wow. Senyum cek bosku. Wes eh, mantap kali. Berasa di eh itu guys, luar angkasa guys. Wah, gua foto nanti guys di sini guys. Pohonnya bagus-bagus guys. Kayak bonsai guys. Ini kalau kecil mahal guys. Puluhan juta ini. Nah, bagus banget ya. Oke. Okay. Oke, okay, selamat pagi. Wow. wow kesini guys itu ada apa guys nggak tahu gua gua pengen cari tahu aja guys pengen coba turun guys penasaran aja guys semoga selamat ya guys Bismillahirrahmanirrahim masih pagi guys jadi nggak terlalu panas Oh mungkin ini guys gurau vertikal tuh yang ini guys Oke okay. yang tadi apa berarti ya warna ini punten oh ada tembusannya ternyata itu tembusannya yang ini jalur kawah guys ternyata guys bukan gua guys tuh indah banget guys ternyata jalur kawah guys ini terusnya sini oh dateng banget wih keren oh my god keren bisa terlalu indah untuk dilewatin guys oke okay, keren guys oke okay. gue balik lah gue sendirian juga soalnya oke okay, cukup indah cukup indah yuk Come on, guys. Come on.